hoy día, mucho viento, Sí, creo que bajo sí. de <laughs> Así que, ¡vamos a comer! <laughs> ¡Qué Andamos pues por allá, ¿no? Oye, ¿y cómo andan en moto? ¿No les da frío? Sí, pero por eso le dije gorro, guante, bufanda, <laughs> chaqueta, polaina, todo. todo. Vamos. Pull. Pull. Pull. qué rico. Está Y tenemos muchas cosas en el buffet. ¿Qué vas a escoger, Javier? ¿Conoces como la, carne de soya? <laughs> sí, todo vegetariano. Tienen trow y tienen ahí un curry parece. Así como... Esta tiene la vienesa de soya. Mira, ah, sí, la vienesa de soya y aquí son como las cosas frías, ¿no? Sí, pero esto parece también como vienesa. Ay, no. No, pero es que te juro que esto es cerdo. Sí. Parece cerdo, Y las cosas frías ah. y para Mira, eso. Sí, parece muy... Eso es carne. Sí, hacen como la imitación de la carne pero es vegetaria, entonces hay las típicas ah, flores de loto que se asocian con el budismo. Vamos a comer. que vamos a probar la comida. Provecho, aprovecho Gracias. Eh, <laughs> todo. Está muy, muy bueno. Sí, porque la segunda vuelta es para que lo que más. La segunda, sí, definitivamente. Hey, eh, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Sí? Eh, unos unos platos son un poco fríos. Sí, eso es lo malo de los buffets, pero siempre. Que a veces algunos no están tan calientes. Sí, por los platos también general mm ustedes les gustó o no? Muy rico. Muy bueno. Muy rico. vamos a Ella ya había venido antes. El dato, el dato. Sí, ella nos recomendó. Muchas gracias, está rico, rico. Aquí en el restaurante sale Iboyo Ai, soy Sushu. Significa como porque hay amor, entonces comida vegetariana. Estoy comiendo una galleta. bien, Ok, esto ha sido el video de hoy. Si les gustó, denle un me gusta. Y si les gustó mucho, por favor <laughs> suscríbanse a nuestro canal. <laughs> Ok, bye.